Тема 686. Уродливые украшения. Возможно ли такое? Видимо, да. Я нашла на ЕЦ украшения, которые не назовешь красивыми или симпатичными. Они также уродливы, как гоблины из фильма «Хоббит». Но, может быть, у природы нет ничего некрасивого и гоблины тоже имеют право на существование. Во всяком случае, эти украшения хорошо покупают. Их делает методом пайки-рукодельница из Казахстана. И продает в среднем по 40 доллар за штуку. И у нее их неплохо покупает, со страницы ec.com барра шоп барра лаурелиниора и чейра парентесис за год с небольшим она продала 595 подобных колец. Не каждый ювелир рискнет сотворить подобные украшения. Возможно, в этом и кроется секрет успеха. Казахстанской рукодельницы. У нее нет конкурентов. И если люди ходят в кино смотреть на гоблинов, троллей и орков, возможно, Мир не так однообразен, как нам кажется. И люди готовы отдавать деньги за то, что не похоже на привычные украшения. Кстати, на ЕЦ я стала встречать в продаже уродливые кружки, горшки для цветов и часы. Возможно, это новый тренд. подпишись на канал Идеи домашнего бизнеса и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.